ومن جديد نرحب بالسيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في Equiti Group رائد يعني بعد ما شاهدنا رده فعل الاسواق الاسواق اليوم تنتظر ما الذي سيقوله دونالد ترامب ربما هذا سيكون محددا بشكل كبير لتوجهاتها خلال الفتره المقبله هل نتوقع المزيد من التصعيد الامريكي طبعا الوضع ارتباط آه، كتحليل او نظره تحليليه ارتباط بتحليل سياسي كبير ايضا آه، خلف هذا المشهد آه، ما كنا ننتظره يوم امس عندما كان هناك الاجتماع الطارئ لدونالد ترامب مع ادارته كان هو بيان ممكن أن يكون من خلال هذا البيان كما حدث سابقا تاريخيا إعلان حالة الحرب بشكل واضح فكان هذا هو التخوف أو القلق أن خطاب ترامب سيكون بعد ساعة ولكن بعد استخدامه للمنصة الحديثة آه، تويتر وطرحه لنقطة أن الأمور على ما يرام وما إلى ذلك إذا خفف بشكل كبير من توقعنا أن يكون في هناك آه، يعني توجه سلبي وسوف يكون هناك ممكن تحركات سياسيه واعتقد هذا يخدم اكثر ان لا يزداد الاسكليشنز او التوترات او تصعيد التوترات آه، آه، في الفتره القادمه ويقودنا اكثر باتجاه مفاوضات سياسيه نوعا ما دون ان يكون هناك تدخلات عسكريه لانه الحرب سوف تكون بلا شك مضره لكلا الطرفين حتى وان كانت الارقام يوجد هناك فارق كبير فكلا الطرفين سوف يتاثر والاقتصاد العالمي سوف يكون هو المتاثر الاكبر بذلك نعم. لذلك اعتقد يعني ترجيح ترجيح العقل نوعا ما ويعني آه، عدم المبالغه في آه، تقدير الامور آه، كيف ان يمكن ان تصبح سلبيه او سيئه خلال فتره قصيره جدا اعتقد ممكن يكون هو الكلام الفصل في مثل هذا الخطاب الذي قد ياتي به دونالد ترامب ننتظر هذا الخطاب اعتقد سوف تكون فحوى انه الضغط اكبر على ايران بان يكون هناك تخلي عن برنامج التخصيب هناك 12 مطلب اللي كان قد طلبها حتى يكون هناك المفاوضات آه، ومن ثم نرى إمكانية ضغط أكثر على لا أعتقد سوف يتجه مباشرة إلى تنفيذ خطته ب آه، يعني آه، تدمير 52 موقع أو آه، ما شابه ذلك بالنسبة لإيران لكن هذه الأمور السياسية هي المحرك الرئيسي لتوجهات الأسعار ويعني تماما سوف تكون سلبية بشكل كبير على أسواق الأسهم وعلى أسواق رأس المال بينما سوف يكون المستفيد الأكبر هي أسواق السلع يعني إن صح التعبير وأي عملات مرتبطة بأسواق السلع سواء كان الأسترالي او النيوزيلندي على الرغم من ان استراليا يعاني بعض الشيء ولكن في مثل هذه الاحداث نعم. كونه مرتبط باقتصاده بالسلع بشكل كبير فممكن جدا انه يتم دعمه آه، استرالي نيوزيلندي ودولار كندي اعتقد هم التوجه الى جانب الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات امنه نعم يعني وحتى كما سمعنا اليوم للاسف يعني حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية وهذا الأمر الذي أيضا استتبع الكثير من الإجراءات مزيد ايضا من الاشكاليات لشركات الطيران حول العالم وخصوصا بالنسبه للتحليل في اجواء من طراز هذه الطائره يعني كمان يعني, يعني نحن نعود مجددا الى حلقه مف نعم. مفرغه انه يوجد هناك اسئله يعني اسئله كثيره حول قطاع الطيران على وجه التحديد وطبعا فقد كثير من زخمه بنتيجه العديد من الازمات ومثل هذه الازمه ما يعني ستزيد وتضغط بشكل اكبر نحن آه، يعني بايقاف او تعطيل الحركه الملاحيه في المنطقه هذا نتحدث تحدث عن خسائر بمليارات الدولارات ممكن ان تحدث حتى وان كان لفتره قصيره لانه يعني يوجد هناك اكبر موانئ الجويه في العالم سواء كان للحركه المدنيه، اعتقد هذا سوف يضغط ويخنق الاقتصاد العالمي بشكل كبير، قطاع الطيران يعني اخر ما يتمناه ان يكون هناك اي تصعيدات لانه لا يحتاج مزيد من الضغط، ال الذي كان يقود الارتفاعات في الاسواق الامريكيه هي قطاع التكنولوجيا بينما القطاعات التقليديه هي التي كانت آه، تقود انخفاضات نوعا ما آه، اعتقد هي التي سوف تكون تضغط اكثر على قطاع آه، كقطاع على المؤشر العام في الاسواق الامريكيه والاقتصاد العالمي ككل ايضا. نعم يعني والتكلفه هي ايضا على المحك يعني واضح أن التكلفة ستزيد إن كان ارتفاع أسعار النفط آه، الذهب وماذا يحدث أيضا في حركة الليلة الجوية السؤال بالنسبة لارتفاع أسعار النفط يعني اليوم حينما نراقب الأسعار هو لا يوجد أي تهديد مباشر لنقص الإمدادات حتى الآن نعم. لكن يعني الأسواق تستمر في التسعير او سعر الاحداث المستقبليه نحن دائما السعر يترجم شيء لم يحدث بعد يعني لكن هناك توقعات السوق متوقع ان يكون هناك تقليص في الامدادات من اين سعر التقليص استهداف حقول النفط اغلاق مضيق هرمز يعني كلها تبقى احتمالات بعيده أه، ولكن في نفس الوقت نعم. نحن في عندي ضغط انا واقع وحقيقي على مستويات الطلب فاذا كان هناك تراجع في مستويات الطلب نتيجه الاثار مع وجود المعروض النفطي اعتقد أه، يعني أه، المعروض النفطي ممكن انه يتاثر اذا كان هناك اغلاق لمضيق هرمز على سبيل المثال او انه يكون هناك آه، ضغط اكبر على آه، ليبيا او على بعض الدول المنتجه فيما يتعلق بتقليص كميات الانتاج او اي اثر توترات الجيوسياسيه قد تظهر عليها، لكن الاهم من ذلك هو الطرف الثاني من المعادله وهو الطلب المتاثر بشكل كبير بتوقيع هذه الاتفاقيه بمرحلتها الاولى بين الصين والولايات المتحده الامريكيه وتقليص نوعا ما توترات الحرب التجاريه بين اكبر اقتصادين في العالم ممكن يمكن أن يعزز أفاق آه، النمو بالنسبة للطلب لكن المعروض النفطي حتى الآن لا يوجد تأثير سلبي عليه ولكن جرت العادة أن يتم تقييم ذلك وترجمة ذلك من خلال أسعار النفط بالارتفاع في حال وجود أخطار آه، يعني عسكرية نعم أشكرك رائد خضر فعلا على كل هذه المعلومات على استجابتك أيضا المبكرة يعني